Eh. Salah kau dulu lama kau jumpa Ini, ini kan yang begini kan mana mana sih kalau surat ekografi itu punya. Kalau kamu hincu, alah, salah itu. Lagi lebih cepat, lebih cepat. salah itu, itu geram itu. little bit of Chú Kau doa kau doa Atele kau dengan ini kalau sini tete tete dan pasti lagi kau juga begitu kadang-kadang sekarang, benar ini namanya laba dadi ini namanya laba terai kalau mulai orang bilang mulai buka buka dengan gong bela yang mulai itu yang ini komando pindahan kalau bau sudah sabi tae eh. hmm? hmm eh, sabi kalau ini bikin enak tuh itu bikin enak duduk duduk duduk duduk nah. kalau sini bermain di situ namanya sapi juga kalau kau sini kau ber maka dia gaduh makanya itu bangkanya kalau dengar kalau ini sudah meru kamu otomatis pujuk kalau sudah itu meru otomatis kamu pujuk untuk tak pujuk pun. Kalau pasti mesti beda kalau keras bunyi lebih besar kalau keras itu kalau kuat kuat itu berarti dia bunyi tekan kuat tendang besar. tapi bunyi lebih keras ya ya tapi ada ku jangan kita terlalu gandeng benar rusak dengan suara kena kamu ada dua kalau kamu itu salah-salah dia baku sentuh maka bunyi gendang kita dengar dan bunyi-bunyi tongkat harus ada hati yang sentuh hati-hati terampil dalam bermain tongkat ya kadang juga kejut dan dan dan Aha, dan dan Eh, diam diam. Sabar dulu. yeah.